Evans no to Blitz, nowe eksplozji. Kochani, mam komunikacik, otóż e, czerwony Polonez LNF 3397. Kierowca tego samochodu jest proszony do auta. to Hibbert, Traffic Games, Give Me More. Kochani, żyjecie? Nie słyszę! i tak właśnie będzie w Sylwestra. Będziecie ze mną?